саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз 11 бірінші сынып физикасы 9 параграф электр тізбегіндегі кернеу резонансы деген тақырыпты қарастыратын боламыз өткен сабақта жалпы айнымалы токтың қуатын қарастырдық айнымалы ток кезіндегі ә, индуктивтілік сонымен қатар конденсатор кедергілеріне тоқталдық бүгінгі қарастыратынымыз сол тақырыптың жалғасы яғни электр тізбегіндегі кернеу резонанс дегенді қарастырамыз олай болса бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқа болатын негізгі күтілетін нәтижелеріміз бұл резонанс шартын түсіндіріп оны қолдануға мысал келтіре аласыңдар сонымен қатар резонанстық жүйелікті есептей алатын боласыңдар сонымен негізгі неге оралайық бұл сабақта барлығын қарап отырамыз яғни мұқият тыңдаймыз себебі формуланың қалай шыққандығын көрсетеміз яғни осыған дейінгі формулаларды айтып түсіндірдік қой бүгінгі формуламыз сол формулаларды пайдалану нәтижесінде түрленген формулаларды қарастыратын боламыз сол себепті мұқият қарап жазып отырайық резонанс шарты резонанстық жиілік дегеніміз не жалпы ә, бізде бізде осы индуктивтілік пен сыйымдылық кедергілердің иә тең болған жағдайда ең төменгі мәнге болады яғни бізде міне ең төменгі мәнге қандай жағдайда кедергісі яғни тізбекте толық кедергісі ең төменгі жағдайда екі кедергі тең болған жағдайда орын алады деген сөз ол кезде ә, жалпы кедергіміз актив кедергіге тең болады деп қарастырылады нәтижесінде формуламыз ом заңының негізгі яғни амплитудалық мәнінің максимал мәнге жететіндігін осы формула арқылы көруге болады иә бұл формуланы барлығымыз білеміз ал енді осы жерде формуланы түрлендіріп көрейік ол үшін біз жаңа айттық xl деп жатқанымыз яғни мынау xl иә индуктивтілік кедергіміз мынаған тең еді ғой ал мынауымыз сыйымдылық кедергіміз яғни xs осыған тең иә мәндерін қойып алдық осы жерден біз нені таптық иә ә, э, циклдық жиілікті табамыз сол кезде э, орындар ауысады нәтижесінде квадратталады иә и бір бөлінген ls дейміз квадраттан құтылу үшін не істейміз түбірге аламыз міне түбірге аламыз бірден түбір асты бір шығады сол себепті жай ғана астындағыны түбірге аламыз бұл циклдық жиіліктің формуласын осылай түрлендіріп шығарамыз деген сөз түсіндік қой ал енді бізде жалпы резонанс дегеніміз не резонанс деп отқанымыз индуктивтілік шарғысы мен конденсатордағы кернеулердің тербеліс қарсы фазалар жүретін процесс айтамыз яғни ол деген сөз ә, индуктивтілік кедергіміз бен сыйымдылық кедергіміз резонанс жағдайында конденсатордағы және шарғыдағы кернеулерге тең болады яғни міне индуктивтіліктің кернеуі және ә, конденсатордың кернеуі теңестіріп аламыз нәтижесінде нәтижесінде міне бізде ә, осы жерде мына формамыз келіп шықты бұл форма қайдан келіп шықты дейтін болсақ бұл формамыз кернеу тең ә, э, ток күшінің кедергі көбейтіндісі еді ғой ал r-дің орнына біз не аламыз индуктивтілік кедергі аламыз өйткені l болып тұр мына жерде екіншісінде дәл осы формула s болғандықтан біз не істейміз ә, э, xs аламыз сыйымдылық жағдайында одан кейін одан кейін бізде ток күші деп жатқанымыз неге тең еді ток күші деп отқанымыз яғни мынаған тең міне мына токушка тең ал индуктивті кедергіміз міне екеуін де ашып жібердік та xl'ді да аштық иә ай резонансты да аштық жағдайындағысын ал енді нәтижесінде осы формуладан осы формуладан біз не істейміз формуланы ашамыз яғни тағы ашамыз деген сөз мынау резонанстық жиіліктің формуласы жаңа жаздық неге тең дедік міне резонанс неміз бір бөлінген түбірасты асты лс еді ғой иә осыны алып барамыз да міне жаздық орнына нәтижесі мынауымыз шықты иә түрлем шықты осы негізгі формуланы біз ә, екі индуктивтілік болғандықтан нені түбірді ашу нәтижесінде формуланы түрлендіріп мынандай бір ә, формуламен анықтауға болады деген сөз мына форма форма қалай шыққандығын міне ашып полный көрсеттік иә дәл сол секілді конденсатордың да формуласын сөйтіп түрлендіріп ашықтық нәтижесінде осы форма келіп шықты көріп тұрғанымыздай ә, э, бізде формулаларымыз теңесті ма теңесті яғни мына ереже орналды ма Орналды деген сөз ең соңында қорытылып шыққан формуланы қарайтын болсақ ешқандай өзгеріс жоқ нәтижесінде не болды осы бір резонанс жүйенің орнағанын көруге болады деген сөз енді ә, жалпы айнымалы ток тізбегіндегі резонанстың қолданылуы қазіргі таңда қай жерде қолданамыз резонанс ә, резонанс біз радио ә, қабылдағыштарда мысалы радионың жүз де бес деп немесе сексен бес деген сияқты әр ненің ә, радиода иә өзінің жиілігі бар да ол осы бір резонансқа жиілік мысал келтіруге болады осыны мысал ретінде қарастыруға болады немесе ә, мына жерде компьютерге арналған желінің сүзгісі яғни жалпы компьютер жағдайында да бізде резонанстық жиілікті байқауға болады неге өйткені бұл резонанс нәтижесінде компьютеріміз не істеп отырады регулировка жасап отырамыз ә, резонанс жиілік яғни біз айтқанбыз айнымалы ток бұл елу герц жиілікпен өзгеріске ұшырайтын ток деп айтқанбыз түсіндіре алдық па яғни сол бір неге ә, процеске осы резонанс тікелей байланысты енді осыған байланысты міндетті түрде бізде пысықтау тайм дегеніміз бар иә ә, осы формулаларын пайдалана отырып бар болған үш есепті шығарамыз талдаймыз түсінбесек сұраймыз және комментарий ретінде қалдырамыз иә түсінбеген сұрақтарың болса сонымен қатар бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша оқушылар сау болыңдар